我在滑一对，那你那个不会滑？不会滑，因为材质的关系不是它贴地贴的。哦，因为它软。对，软。所以它会整个就是服贴在地上，像像那个像吸盘一样，要吸着。而且又软又轻。全家福。一双鞋子的重量可能不到你你那个半双鞋子的重量。哦。可是我这个比较帅呀。 <laughs> 我这个比较下爬，看起来。看起来比较丑。看起来好像比较厉害的样子。 他左边哦，哦，这边是大马路走，哎， <laughs> 哇，看到了，等一下我就跟你讲。了。哦，笑死，真的很漂亮。对呀，我说那里啊很可惜没有坐缆车，哦，那缆车坐坐起来太漂亮。哦。 对啊，你跑完这条上去，就一个步道了。哪边？那个。就是哦，手上手上就对了。哦哦，感谢啊。一直上去，搞不好你就遇见我，不一定，因为啊走到最后就就合在一起。哦，对，这边还是会在上面还是修度啦。 因为这边是要往再往上就对了，就从这条上哦，OK，大哥，谢谢你哦，我要继续拍我的东西， <laughs> 拜拜，拜拜，拍了一段出来哦，OK，谢谢，感谢，感谢，感恩，过来就你变红了，哈 <laughs> 拜拜，拜拜。 was a weird kid. See, no matter what I ever did, all the normal guys would never quit poking fun at me. Mama tried to make me regular. She said the Lord above was testing her as I grew more and more peculiar, unashamedly. When people say that I'm a strange duck, I tell them maybe so, but so what? Sure, I'm a little different from you, but I don't really see the issue. So don't go frittering away your sympathy. There ain't nothing wrong with me. I consider it good luck that I was born a strange duck. someone tries to make a wise crack, Well, they don't matter, I don't give a quack. Rolls on me like water off a duck's back. What you think about that? When people say that I'm a strange duck, I tell them maybe so, but so what? Sure, I'm a little different from you, but I don't really see the issue. So don't go frittering away all sympathy. There ain't nothing wrong with me. I consider it good luck that I was born a strange duck. A strange duck is a strange pond, and one I do fall for anyone. You can have yourself a strange brew. just do what you wanna do, do what you wanna do, do what, do what, do what you wanna do. When people say that I'm a strange duck, I tell them maybe so, but so what? Sure, I'm a little different from you, but I don't really see the issue. So don't go frittering away your sympathy. There ain't nothing wrong with me. I consider it good luck that I was born a strange duck. I consider it good luck that I was born a strange Yeah. it over 就攀一下，懂吗？哎，这太好，嗯。 是，这些前辈啊。 one. 东林馆处。 这里应该也有第四段可以攀上来的地方，是吗？ 算是中间的一小段吧。不知不。啊，所以这是四吗？四上来是这里吗？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。 不是， <gasps> 啊！先生，请问啊，这这个是什么东西？三六零啊，三六零，哎，三百六十度的那个照那个摄影机，哦，摄影机啊，嘿嘿，对，哦，网络的，哦，没有没有，谢谢你哦。谢谢。 是把四爬完，啊不，把五爬完，再再那个。 very last drop, you know. Don't leave no stones unturned. The more you live is the more you learn. Woo! Live the life you love. In love the life you live. Cause music is mine to give. Live and let others live. And your days may be locked up upon this land. Tell it. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh.